真面目な恋の物語本気のゲームじゃない好き意地悪な出会いは二人の心を揺らした さられたんだよ。 笑えるんだよ人目が気になるからで待ち合わせになる僕は 階段の上から聞こえた好きすぎてやばい二人ほら特別本気のゲームじゃない好き焦らずに行きましょうゆっくり時間もかけて君は自慢の生意気ハニーイェイ